dvě na jedničce a budu si brát dvě kávy s mlékem za 40 po 45 korunách. Ale to já nevím, to, to nevím jako, jo. To budeme právě... Já jenom vím, že u toho Bavoráka jsem si koupil všechno jako mimo BMW, ano. protože to, to jejich bylo hezky, dobrý, ale drahý. Ale, čeká dražší. No. Jo, to... Naschledanou. No. Naschledanou.